बहुत तेज हो रहा है बहुत तेज हो रहा साल अभी मजा आएगा ना भिड़ो नानजी भाई अभी आएगा रोड पे मज़ा आया और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं खत्म bye bye tata goodbye गया निकल लौड़े पहली फुर्सत में निकल